I normally open it up and see those beads in there. They hang down like that on the tree and then somehow it gets dried and drops off to the ground and then people normally pick it up from the ground. History, like people in the past used it all the time for something like making things out of it. And they're still using it at the moment especially they're teaching young people at the moment and they're learning how to use those things to make themselves necklace one day they learn it from watching them when they do it they were our teachers like in the past and in the present right now they're still learning to use these beads It's a difference from um, ceramics I see because it takes a bit of while, like more time to do the ceramics when you're working on a pot. Out here you can just use your hands, create little things, and when you put them all together, it makes something big, and it's all done. It's new to me, so I'm experiencing new things and it's exciting. <laughs> Just want to see how it turns out when it's Get better like with the colors and stuff. See how that goes. love working with uh, resin because it's a very versatile material and you can either use it like with something that you make up completely from scratch or you can do really interesting copies of existing items so it's got a really wide range of scope for jewellery in particular. really picked up the skills very quickly and have been so enthusiastic and they've been great at, at generating ideas and I think because they have a, a, long history of working with their hands they they're just able to to pick it up very fast mukuringani na ngada chichiko mane palyantikisa munongana na chichi churaku mane palyala onkopa wakawironyana wiya nyanga jalapanya kuare palyana pana purno ngani wani pangalanga purno chura palyana kanyara jakampas panya kuare nende panya nendene ananguchu panga panya pao nanga ngày khang ada na khang ada nyang ai mudra power ni nyang am chingu wiro na jawa ka wiro palu la kuru banya wa ka nyako la ini di ra ka kanaka nyako la ai eh, wi awa ka wiro nya ja palane kuna ura ni ta jana banya ngula ngayolo chingro wa ka nya bala nya wa ni gari ka jana banya ngula kiji balo jana kuleni nya ja kamelu balal bai pukulare ni bal Will you pass us? పూర్ణ పళ్ళు అండి నాకు ఇప్పుడు చూడంక చాలా మంది పూర్ణ కూర కూర నల్ల నల్ల కళ్ళి ఎర్ర జాలమ్మిలండి ఇక మల్కపా కల్లమ్ములు చూడోళ్ళ కంగన నాకుపాయ మనోళ్ళ కోలేలపాయ నాకుల చాలా furno bala nanka kolel bay jana nyanyako bay atu nanka mula palo lang ro kolel ningi ngana nanga parti wala kabala ndina munula ngana nanga parti banya bala ni wala furno joda atu ne warta jodanya Ono trato joda mantine, nendi mantine. Nyaako nekliɗɗa konmano ɓe nyoppaljandike jango ɗereja. Nanga ballo janna nyoppaljandike jango ba na mantini. Waa kuwiro nyangaja nganona paljanda. Nganono nyeredingo tanna nya nyangange mono nendereng. Kanganona kuwarengolo paljal kading. Kurno nyanga ballo bonjoda. Karongro bet Garong ko dito lang kami ni Ura ng Adroven. Adroven na pulon pa. Kata ni mo nung po, dyan na niya. Mano niya, trato po, bala. Mano ini di po, po. Balo lang ro, dyan po. Fengkal Ngayon ko palan. Kuno ba niya, purno adro? Ngayon lo, ceramic palan, purno. Purno. nhưng ở trên nhà quay lại ngay qua ngay lúc cô lên ra muốn ra cam mê luôn nhà ra mane cái răng của palan vui rồi lal phải ngay lúc cô dùng của palan phải phải ngay lúc qua cái chỗ đâm là phải nhà Sirija, Manyetica, cái bên Penjon ko lang. kampajan na jingo ngai nya kole kam pajan na pajan nya kulu pai babanya story banya iridicha arnang iridicha palon jana nya ngai lon kan ku pai maro kongka mono kampas ara iridicha